цинктин ионуна сапаттык реакция цинктин иондорун щелочтордун жардамы менен аныктаса болот эгерде пайда болгон ак чөкмөгө жегичтен дагы кошо турган болсок анда ак чөкмө эрип кетет пайда болгон ак чөкмө жегичтин ашыкча көлөмүндө эрип кеткени эритмеде цинктин иондору бар экендигин далилдейт